és ben d'hora al matí, cansada de no poder dormir. El cap no para de girar, pensant que la troca és demà. Agafa la motxilla, la tenda i el polar, és el moment, crida la gent. Retrobem-nos, debatem, celebrem-nos fortament, pensant en què volem. crítics i canviar Per on puc començar amb la meva realitat El cau ens ha ensenyat a ser crítics i canviar fa molts anys que s'estima i es fa estimar el lliure que vol avançar. Treballem per canviar el món, sempre punt i endavant, juntes fent transformació social. ser crítics i canviar Per on puc començar amb la meva realitat El cau ens ha ensenyat a ser crítics i canviar Per on puc començar amb la nostra entitat Repesquem el tenim un pla, movem el mètode, treballem governança i espiritualitat, revisem-nos i canviem si el món volem canviar.